Hey guys, welcome to my channel. This is Trisha May Rosario and for today's video, mag-unboxing po tayo ng ating ring light na reward sa akin ni Mama kasi na-meet na po natin yung 500 subscribers! So, huwag na natin patagalan. Let's start! So, hindi ko alam, hindi ko, hindi ako sure kasi hindi ko pa po na-open to. Sobrang pinakabahan ako kasi kararating lang nito. And yes, naisip kong i-share na rin sa inyo. So, uunahin natin yung tripod. No! Hirap buksan. kinakabahan talaga ako. Nakabasa, ganun. Pero huwag naman sana. Ito po yung tripod niya. Girl. Ayan. Wait lang. Bababa muna natin this one and sirain na natin lang, nasira naman na ah. oh. ito. namang matibay. Yan. Actually, hindi ko alam kung paano gawin to, pero tingnan natin. Eh, kung alam ko, i-adjust ata dito. Adjust natin. Para bumuka. Tapos, hihilain mo siya dito, di ba? Hihilain lang dito sa may baba. Ayan! Tapos balik natin. O, oh, diba? Ang galing ko. I'm <laughs> ah! so proud of myself. Tapos, adjust natin ulit dito. Yan. Kung gusto mong pahabain. Tama na yan. Tapos, dito rin, adjust din natin. yan, hindi na uuga-uga. Alam mo yun? Tapos mukhang matibay. And, kung gusto nyong bumili ng ring light, ng affordable na ring light, ililink ko na lang sa description box below and click nyo lang yon din. Pwede na kayong bumili. Check out nyo lang din place order. At kung napapansin nyo, yung mga videos natin lately is maliwanag, galing lang po sa natural na light sa may bintana. And mamaya itatry natin yung my ring light. So, open na natin tong light. Yung flashlight. <laughs> bubble wrap. So guys, bago kayo mag-open ng ganito, dapat pinuputok muna isa-isa. Hmm. Ay, nagigilak sila. na natin. Nakakatakot, girl. Buksan na natin. Wait lang. Balik ka yata, girl. Okay. Naalog-alog na, girl. phone holder. And then, ito na yung light. Ito siya. natin to. Disclaimer, hindi ko po talaga alam kung paano gawin ito. Wait lang. So, ayan, kung nakikita nyo, meron siyang plus, minus, times, divide, <laughs> chart. meron siyang plus, minus, tapos kung ilipat mo, ang, pag ang pagkakaalam ko, may tricolor siya. May white, yellow, tapos yung combination. Ayan. Tapos, ito pala, pwede mo siyang gamitin sa, sa mga ano, sa mga charger. Yung sakit ng charger mo ganun. Pwede, pwede naman sis. So, ayun. Tatry na natin siya sa ating ring light. Sa ating <laughs> tripod pala. Girl, hindi ko alam. Tatanggalin mo lang pala yung rubber dito. Yan. Tapos, lalagay mo to. Ikot mo lang, girl. Ay, wait lang. Struggle is real. ikot-ikot lang, ikot-ikot. <laughs> Yan. Pwede na. Tapos, adjust mo lang dito. Dito. Adjust mo lang dito. Para sumikit. Yan. Yan. Tapos, try na natin. Kuya, paabot ng socket here. Wait, hindi ko ma... <laughs> Yun! Ayan. Tapos hindi pala pwede. Pasaksak ko. Ayan, try na natin. kapag naglo na dito sa may part na to, ibig sabihin nag-work na yung ring light. So, try nga natin. Tapos tumawag sa mukha ko. Wow! So, ayan. Ito yung yellow, I guess. Tapos, yung may dito sa may baba ng plus, Pindutin mo lang yun, then mag-change color. Ayan. Ito yung white, ito yung yellow, ito yung combination. So, ayun. Patayin mo muna, patayin mo muna. <laughs> patayin mo muna natin and ilalagay natin tong phone holder para makita nyo. Nalagay lang natin siya dito. Dito sa puso. ko <laughs> Ayan! Tapos, nabibend itong ano, phone holder niya. Ito rin pala Yan, napapansin nyo. Ala, nahulog, log, log. Yan. Ilalak pa pala natin, sorry. I'm sorry. Kaya pala nahuhulog, girl. Kasi dapat nakalak Eto, babalik lang natin yung inano natin kanina dito sa may ano. Oo, oh, sa may ano, di ba? Sa may ano. Yan. Babalik na natin here. Thank you, thank you pala sa mga ano, sa mga nag-subscribe. Oh, hindi dahil sa inyo, hindi po ako magkakaring light. <laughs> so, ayan. Tapos na. Yan. Ito na yung phone holder. Open na natin ulit. Ito yung combination. Hindi yata kita. White, yellow, combination. Ulit-ulit na pwede. <laughs> So, ayan, itatry na natin yung video natin na may kasamang ninglay. Baka naman <laughs> ito ako So, yung ginagamit ko ngayon is yan, girl. ayan! Gamit na po natin ang ring light. And, yung color ng light natin ngayon is white. So, ayun. I hope you guys enjoyed this video. And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell button for more upcoming videos. Thank you for watching. Bye! Sana madami pang mag-subscribe para magka-ring light pa ako ng madami. going with the Saya ka girl. Pagkatapos ng unboxing, syempre, magliligpit tayo ng mga kalat. 不对，嗯。